हेलो दोस्तों अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल सकता है तो देखते रहिए नो प्रॉब्लम दोस्त एक प्रॉब्लम है हाँ बोलना यार इतना पैसा खर्चा करके हम लोग ये नया रॉकेट तैयार किया अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पब्लिक बहुत मारेगी नो प्रॉब्लम देख अगर ये रॉकेट वापस जमीन पे गिर जाता है तो बोलना मिसाइल था अगर स्पेस तक चला जाता है तो बोलना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था सिंपल दोस्त एक प्रॉब्लम है हाँ बोलना सब मुझे मोटा मोटा बोलते हैं मैं क्या करूं नो प्रॉब्लम तू इसके साथ दोस्ती कर ले और इसके साथ ही हमेशा घूम लोग तेरे को पतला बोलेंगे सिंपल दोस्त एक प्रॉब्लम है हाँ बोलना मेरा बेटा मैथ्स में बहुत कमजोर है जब भी उसको पढ़ने के लिए बोलूँ तो मोबाइल लेके बैठ जाता है पढ़ता ही नहीं नो no प्रॉब्लम ये नया स्क्रीन सेवर इंस्टॉल कर फोन पे अनलॉक करने के लिए उसको स्क्रीन पे आए क्वेश्चंस का सही आंसर डालना पड़ेगा इस चक्कर में वो मैथ्स भी पढ़ लेगा सिंपल